දස දහස් වාරයක් අනාගතය ගැන මැව්වට සිහින රාශියක් දරාගන්න බැරි තරමයි කඳුළු මට වුණත් අපේ ඉරණම ලියලා තිබුණේ අමාව කරයක් කාලයක් ඔබට හදින්නම් වේලා උපේ පරම්පරාවේ මහකුල සිරිත් මැදි වේලා අපි දෙපැත්තකට කෙරුවත් මං ආදරේ සදා නැහනිල් මැනිකට පළු දුන්න she a මඩම ඉන්න රෑ සඳ දෙස හොරෙන් බලබාලා අමතක වෙයි කලකදී ඔයාට රත්තරන්ගේ මහා අමතක වෙන්න හැමට නම් ඔබ ගෙවෙන රෑදිවා සමාවෙන්න ඔබ මට දස දහස් වාරය සිහින රාශියක් දරාගන්න බැරි තරමයි කඳුළු මට වුණත් අපේ ඉරණ